Stāvītē noturēt cietu. Sakiet, jums ir lielāka zāle? Šobrīd nav. A, jūs nezinājāt, ka mēs esam latviešu biedrība? Jā, lūdzu, vai nu jūs nākat piedalīties tiesas sēdē? Nu šitā taču nav tiesas sēde, šitā ir kaut kāda kabineta, kabineta saruna. Jūs izrādāt šobrīd necīnu tiesai. Nē, es jūs, jūs tiesīgi Jūs necieņu izrādat man, ka jūs gribat mazā istabiņā ar latviešu biedrību neielaižat. Iekšā mēs skatām lietu, vai arī tad atstājiet tiesas zāli. Ja jūs taču skaidri pateikt, ka tajā īpašumā ir piereģistrēta latviešu biedrība. Kā jūs varat tādā mazā kabinetā izlemt kaut kādus jautājumus? Tas jau viss tas ir ļoti nenopietni. Pēc zāles neizskatās. Šitā nav tiesas zāle, šis ir kaut kāds mazais kandārs. Uztaisīs Te viens cilvēks varētu uztaisīt ātrāk un tiesa pasaules kārtīgi. Jā, uztaisīsim pārtraukumu un lūdzu atrodiet mums vietu, kur mēs varam to tiesas zāli noturēt, ja? Kancelē, medītājs, tulks, tiesas. Tā ir tiesas zāle. Piecos kvadrātmetros viņi taisījās ar mums izrēķināties. Tiesas. Un viņi neļauj iekšā. Tur bija krēsli, un tikai tik, cik krēsli drīkst ienākt iekšā. Un tāpēc mēs nevaram Nē, nu viņi varētu pārcelt iesprāstu. Divi, divi atnāšanai, ne? Divi, kur nav. Bet, zinām, šeit ir. Iesas dēļ zāli, kur Otrajā stāvā viņiem ir zāle. Kāpēc viņi mūs tur nelauž? Viņi ļoti labi zina, ka Latvijas ir sēžu zālē. Kā viņa pamato, kāpēc nevar citur? Ko viņi saka? Neko nepamato, vienkārši. Un kāpēc viņi mūs zālē nepieņem? Otrajā stāvā astotais. Otrajā stāvā astotais kabinets. Vajag uziet otrajā stāvā. Šitas te ir ļoti interesants. Šitā saucās tieši zāle. Tā ir tiesas zāle, kur mūs uzaicina. Acīm redzot, ka te nekāda tiesas zāle nav bijusi, te bijis kaut kāds kabinets, redz, un viņi izrāva šādu. Piedošana, jūs redzat, tiesas sēžu zāle, kāpēc jūs tur mūs neaiziet? Vai tad tiesas process nav jānotur tiesu zālē? Nav viens nosaukums neviens, tāpēc, ka viņi to ir uztaisījuši tikai mūsu dēļ, speciāli kādas mazāk, mazāk kabinetiņā. Tiesas zāle tik liela, cik tualets. Jā. <laughs> Pat tualete bija drusku lielāka, tur bija priekštelpa. Nē, bet otrajā stāvā ir tiesu zāle, tiesu sēžu zāle, astotais. Jā. Tur taču atrodās. Jā, otrā stāvā. Sagiet, lūdzu, kas tur atrodās te otrajā tiesu sēžu zālē? Mēs viņu varam apmaksāt. Nu, mums ir neierobežoti līdzekļi. Mēs neierobežot līdzekļi, mēs varam atmaksāt. Kurien tā skaidrs zāle? диалог. А, Есть, сам. Ладно, хорошо. Ну, ясно. Ну, знаете, это нравится. Speciāli noņēmuši zīmes kabinetiņam un grib notilēt viens pret vienu. Redzi? Bet man patīk šis te, ka tu tā nekas šeit, šeit mūs uzaicina. Nu, man ir jau nedzinu, tieši tā, es to, kas uzbītēju šādi, tieši sāla var. Klausies, bez emocijām. Tev vajadzēja mierīgi pajautāt, kāpēc nenotiek tiešu tiesas zālē, tiesas paredzēts process. Un viss. Tiesai ir jānotiek vienmēr tiesai paredzētās telpās. Tā saucās tiesas zāle. Šo es neuzskatu, ka tā ir tiesas zāle. Esmu piedalījies daudzos tiesas procesos. Redzi, tiesas zālē nekas nenotiek. Tieši... Tiesas zāle ir tukša, tātad atklāti meli. Latviešu biedrībai, viņi baidās no Latviešu biedrības, un viņi atklāti, jā, un viņi atklāti baidās no, baidoties no latviešu biedrības, no latviešu biedrības spēka, no tā, ka latvieši apvienojās, no tā, ka latvieši kolektīvi aizstāv savas ģimenes, savu ģimeņu tiesības. Viņi izspēlē teātri, tiesnesis izspēlē teātri ar mums, ar latviešu tautu, ar Latvijas pamatiedzīvotājiem. Tikai tādēļ, lai izrēķinātos. Mazāk abūzītī. Ar dažiem no mums. Un tiesu zāle ir cieta, viņa nav aizņemta. Viņa meloja, viņa teica, varbūt, ka tiesas zāle ir aizņemta. Varbūt tiesnesis nav vainīgs, varbūt viņai lika tā darīt kaut nu, kas. Vienalga, kas Jā, uz viņas līdzis darīt. Bet viņa taču atpūst Es nesaprotu, ka... Atbildīgs ir tas, kurš paziņo. Labi, jebkurā gadījumā mums vajadzīga tā tiesa ir. Tātad tieši zāle ir nav aizņemta un mums viņa vajag tagad uz turien dabūt. Nu, tādā gadījumā... Pārbaudīšu. Nu, taču jau pārbaudīšu. Nu, nu, nu Jūs variet atslēgt to nu, tiesas zāli priekš mums cienītais. Variet atslēgt. Mēs vēlamies iet, mēs esam kolektīvs. Visi atstājuši savus bērnus, mazbērnus, atbraukuši šeit uz Sigulu. Viņam nejautā. Nevar. Atdodies. Nevar jau. Viņam bez rīkojuma viņš. Nu, visādā ziņā. Tāpēc lieta ir tāda, ka man ir jāpieprasa lai beidzot notur taču to sēdi, uz kuru man atvilināja uz Siguldu. Jo pūkstens, jo pūkstens jau ir 15 minūtes pāri. Zāle ir aizslēgta un mūs iekšā neaicina. Mani šī mazajā kā būtītī bez šildes, kuri 8 kvadrātmetri mēģināja iesaukt un nelaida nevienu citu iekšā. Tiesas process nemaz nedrīkst tādos noturēt. Vienkārši. Cik es saprotu, tiesas process, kur notiek tā ir zāle, kur ir Latvijas valsts ķērbons, kas ir... Zāle nelaiž mūs. O, oficiāla atribūtika, jā. Tā, tad es tagad pieprasu, lai mūs ielaiž zālē. Pilnīgi pareizi. Un no tu sēd zālē. Oficiāli atbildi mums. Mums vajag oficiāli, nevis paredzētā vietā, bet jā, tikumīgā vietā, kas izrāda mums cieņu Valstiski paredzētā vietā ir jābūt. Tieši tā. Tieši zālē ir to pārās slepenā kambarī. Tā ir jāšana. Tā reizos vārds vajag izvēlēt. Precīzs vārds vajag teikt. Jā. Tātad, eh, ar ko mēs varam vispār runāt? Ar tiesas priekšsēdētāju. Tiesas priekšsēdētāju, man liekas, ir šeit, ne? Nu jā, es zinu, es zinu tikai to, ka Vid, Rīgas pilsētas vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāji Paļa Karpo pašlaik sēž cietumā. Viņa palīdza priekšsēdētājai, kura patreiz Rīgā mhm. atrodas. Mm -hmm. Eh, mēs te gribējām saprast, eh, tiesas zāle ir aizslēgta. Kāpēc mēs tur nevarētu saprast? Es nevaru šo jautājumu, tiesas zālē un tā, kurš savas lietas sākāt, kur ir tiesas priekšsēdētāji? Tiesas priekšsēdētāji Rīgā. Tā tad jums ir jāatbild. Es atvainojos, bet jūs, jūs esat viņas aizvietotā. Jūs neesat. Kurš aizvieto, kad viņa ir rītā? Tad šeit nav neviens, kas var pieņemt lēmumus? Viens, ko dažus Jā, un pasakiet lūdzu viņai, ka mēs gaidām, kad atslēgs tiesas zāli, un mēs varēsim sākt šo, šo tiesu, uz kuru jūs mūs atvilinājāt. Jūs man, mūs izsaucāt, lai būtu šeit tiesa. Mēs esam atnākuši, kāpēc jūs nepildat savus valstiskos uzdevumus. Zvaniet lūdzu ar tiesas priekšsēdētāju. Bet vajadzīgos vārdus tu nepateici, ka tiesas procesam jānotiek valstis paredzētā vietā. Tu vai viņa to pasaka? Vairāk vienkārši nevajadzīgi. Ja tieši prāv nenotiek, tad jādod oficiāli paziņojums, ka nenotika. Tad viņi paši ir dod to apstākļu, nevienāši. Nu, viņiem tas ir. Viņi par mums nav sagādājuši jāstu, kur noturēt tiesu. Nu, kas šitā ir pa valsts? Viņiem nav nemaz jāsagādā, bet ir vienkārši nu, ir nu, paredzēta nu. vieta, speciāla vieta, ir paredzēta tiesas procesā. Starp citu, tev ir jāprīdienā stundu iepriekš vai divas, ka nenotiks. Nē, nē, viņi ir kāpēc notiks, bet tajā mazajā Nē, nu tā ir tā. Tā nevar būt nu, saprotama. Pa taisnību jāmācīja. Ar, ar diviem krēsliem, divi krēsli. Ar diviem krēsliem, un tu drīkst ieiet tikai tik, cik krēsliem. Jā, jā, Telpā, kurai pat nav nosaukuma. Nu, redz, redz, šī pilota norauc. Nemaz nerunājot par valsts ģerboni. Starp citu, bija kungi, es jums pateikšu pāris vārdus, kā tiesāju to kungu. Abrēns ielā, ja, kur sodīja tiesa, gribēja notiesāt par Krievijas karoga laušanu, ja, arī bija tā, es piedalījos arī sēdē, kas notika Abrēns ielā viens, ja nemaldos, ja, ielika mazā būcenītī, bija kādi 50-70 cilvēki ārā, un cilvēki pieprasīja sēdi zāli lielāku, un pēc pusstundas atradās Zāle visa gāja iekšā, stāvīja stāv grūdam, bija kādi 50 cilvēki iekšā sagājuši. Un ties, Tātad notika, precedents tāds ir. Notika. Tāds tad bija apredes ielā viens, es piedalījos šajā sēdē. Vēlas? Tagad lūdzu, tas policija kaut ko vēlas man teikt. Tiesnes izvērtē, ka jūs esat ļoti daudz cilvēku, un tātad jūs uz mazo augšā zālīti jums būs tiesnesē jā, jāuzdod jautājums, vai drīkst filmēt tiesas sēdē. Tad. Un tad varēs to iet. Nu, jā, paldies. Ko var tos dokumentus? Labi, darīt vismaz. Jā, kā visās tiesās. Bet tas ir interesanti, kāpēc tā bija paredzēta? Tas ir jāsāk izaugt mūsu no līdzsvaru. Tiesa izaugs problēmas. Es esmu Latvijas kultūras kronikas režisors. Valsts Brunatāls. Es panācu, ka vecāko kriminālu meklēšanas inspektoru Vitāliju Gončarītu ielika cietumā, tiesas zālē, saslēdz rokudzeldos un ielika cietumā. Mēs nejokojam. Es esmu Rīgas Latvijas biedrības goda tiesnes. Man ir desmit bērni, pieci dēli, piecas meitas un 13 mazbērni. Sešas mazmeitinas un septiņi mazdēļi. Saprotiet? Es zinu, ko es daru un lūdzu, esiet mūsu pusē. Mēs cīnāmies par latviešu tiesībām. Tagad uz Nē, nu, sīkumiem. Mums būs daudz svarīgākas lietas tagad nomierinies. Nu, ejiet, ejiet, ejiet. Mums jūs aicinājumi. Paldies. Ejiet, ejiet, ejiet. Porokas jau teica, ka jā, visas korupciju un atkarību. Visi procesi Visi procesi. Lūdzu, nu, ieņemiet vietas. Pirmā pērsta. Valdības un atšķiet sēdi. Jā. Tev šeit ir labākā vieta. Te pietiksimies trīs ozi. Ja? Cik? Viņš šeit būs labi. Viss lūkas bišķinī. Vai pat tā samīties? Viss. Paņem to krēslu nost, droši. Ā, nē, tur tas tā baņķie sēdē, droši. Vēl vienā ievietos. Andis šeit sēž. You, you will have to stand on your legs somewhere. Andi, nāc te. Uh, Astrīdi, nāc sēdies. Atsiet cilvēki apsēžās. Jaunies stāvam. Tur nav mums krēslu. Tas šeit jau nevar. Bine, se tai tur blakus referītas kungāču. Varbūt, ka jūs nepuši virsū, Tā ir dzīves sīkuma, mēs to nejūtam. Nu, paldies Dievam, šeit ir ģērbonis. Atvērt ar to mums izpētīt. Jake Järnmalmsjö. Mm. Symbolic. Mm. Jag får ett steg och ser. Mm. lamp. Nej, nu är vi lamp. Okej, så har fått ett uzmanam būtībām. Tad ir nepēc savādā nekos nevar viņš Nu tas nekas mums ir Lūdzu, visus ievērot, ka šeit nav bankas pārstāvju. Varbūt viņa atnāks? Tūlīt atnāks. Es esmu dzirdējis, ka tiesa tagad tā ir sāka tiesneša pārstāv bankas. Viņš jau šeit arī tā būs. jau pajautāju, nesaprotu nekādu atbildi. Nu, Jā, pirms mēs uzsākām tiesas sēdes, eh, aizsūtījums ievēroju zālē kārtību un abi nesamināties savā starpā un neizteikt komentārus. Tā kā ievērojiet klātību. Bet es tiešām gribētu dabūt atbildi, kuri bankas pārstāvji. Es uzsāku procesu, visu uzsāku. nedzirdu vispār, ko jūs sakāt. 3. Eh, augustā un tiesā šodien ierasta civilietu prasītāja Norgajā banka prasīja pret divu rietumu Kristofru Čārlzu Busbiju un Sijā Bodināms. Un šodien tiesas sēdi izskatīs tiesnesi Dreimani, piedoties tiesas sēžu sekretāriem Vilnerei. Un prasītājs Nortejā banka pārstāvs uz tiesas sēdi nav ieradies, un tiesa ir saņēmusi 2016. gada 2. augustā. Bankas pilnvarotā pārstāv liesnību, kurā norādīts sekojušais. Rīgas rajona tiesā Siguldā 2016. gada 6. augustā 2010. paredzēta civilietas izskatīšana ar prasītāju Nordijā Bankā B un atbildētājiem Vitu Rietumu, Kristofu Čārnu Baspīgu un Sijā Godmans pamatoties augstāk minēto lūdzu tiesu izskatīt lietu bez prasītājiem Nordijā bankā aberu klātbūtni, ņemot vērā prasības pieteikumā un atsauksmē par atbildētāju paskaidrojumu sniegto informāciju. Tātad šāds iesniegums ir saņemts un... Vai es varu viņu kopiju saņemt? Uh, Jūs varēsiet saņemt pēc tiesas sēdes tiesību šo nolasīšanu iesniegumu, neko savādāk, kas šajā iesniegumā nav norādīts. Es vēlētos jums šobrīd saņemt, jo tāpēc, ka man vēl varētu pieprasīties. Jā, jūs varat pieprasīties. Tā, un atbildēt... Varētiet, es man priekš iepazīšos, un tad jūs turpināsiet. ejam tālāk, tiesa izskaidro, ka lietas dalībniekiem, lieciniekiem, tiesa sēdē jāievēro šajā likumā noteiktā kārtībā, kārtība un uz ierunām jāpakļaus tiesnešu norādījumiem tiesas lēmumu. Tāpēc es jūs tīgļu lūdzu nepārtrauciet tiesu. Jums tiks dots vārds un jūs varēsiet izteikties un arī atbildēt uz jautājumiem. Un, eh, šeit tomēr nav tirgus, jā, bet ir tiesas sēde, kurā ir zinām kārtību, kas ir jādara kārtību. Tā, Dita Rietuma, jūs esat pieradusies un iesniegus tiesai personu apliecinošu dokumentu. Personas apliecinošu arī šeit. Tā, un Kristofers Šaus. Uz tīs ir ieradies uz tīs sēdi? Nē, viņš ir Anglijā nav ieradies par tiesas sēdes laiku un vietu, viņiem ir paziņot saulēcīgi un